можно сделать так. Можно попро попросить этого курьера, нашего Гошу нового, заехать еще и на не Бауманскую, а как там называется, да? После того, как он отвезет э, рулон ткани, заехать в место, где фотографировали фотографии, <laughs> и отвезти все в Ямайку, оставить там. А потом либо Юра, либо ты туда приедете и будете там, хотя там оставлять чмот тоже не круто. И два раза туда-сюда ездить тоже не круто. Я даже не знаю, если честно. конечно, только я не могу понять, как мы должны это разрулить, потому что, знаешь, а, нам нужно, чтобы... Господи, со всех сторон какие-то звуки непонятные. А, нам нужно вещи отвести на производство, но при этом нужно, чтобы один, одно худи а, оказалось в Ямайке, а потом вечером оказалось на производстве. И я, короче, пока что не знаю, как это совместить днем рождения. Рановато еще это кто-то живет далеко, видимо. Что надо? Да, Что надо? О, кто прибежал? Что ей надо? Что еще раз? Не лезь только на стол. Ага. Нет, на стол нельзя лезть. Най, это мое. Угу. Най, это мое. Най, это мое. Най. В течение дня. В течение дня. Да. Нет. М-м. Да, да, просто завтра до 7 вечера. Можно оставить у охранника до 9. Ну смотри, завтра... Нет, да. с того адреса... А, нет, стоп, стоп, стоп, нет, нет, нет, нет, нет, стой, стой, стой, ну, стой. А, да, немножко другие. Я же а, На производство... А, сейчас уйду, а то Дима тут решил... Витя, Меня не можешь подвинуть, потому что я тяжелый 91 килограмм лежу. О, Господи. Я сейчас выстрелю, да, 9 килограмм? Да, ну, такой большой мальчик. Кнут? Obrigado. Nego mala. Aí, lava. Дим, можно, пожалуйста, не кричать? Я решаю рабочие вопросы. Прости, пожалуйста. Надо безубедный брат, приключения маленького мука. На. Нет, мало. Только не кусай. Не будь, да, заружая. Был бы досвенным рукой запускана. Нет, мало. Кандема. Не бей, пожалуйста. Так, один рэпер читает питерский. Я, я сейчас не шучу. Как, не бей меня, пожалуйста? Не, это так. Да я вообще не в курсе за ваши... Так что, это все равно говорю. Тебя, наверное, удивит, но я не в курсе. Серьезно? А хочешь, я буду с тобой разговаривать, как он тебе писать? Нет. Да, значит нет? Аман, все-таки да. Смотри, кнутик ловит яблочки. Хоть, хоть яблоко, но... Дим, пожалуйста, не надо как долбоеб разговаривай. Не повторяй за дураками э, всякие вещи. Ты слушала альбом? Карате! Что? Альбом слушала? Карате! Дима, это ужасно. Почему ты это делал? Что, ничего не обусь? Да-да. <laughs> Удобно. Вставать не надо. А ты сделала мне чаек? Я на двоих сделал. Да? Да. А выглядит как будто на одного. Потому что он крепкий малышка. <laughs> Я бы сейчас сказала. Я крепкий чай! Дим, не скучай. Пожалуйста, хватит. А не нравится мой чай. из дома, серьезно. Прощай. <laughs> Не бей меня. Ты мне сейчас сказал все, что могла. А. Сука. Надо таких, блядь, блокировать сразу. Каких о чем пишешь? А, как? Вот, если любишь скрывать да. прямой эфир от этого Нет, пидораса. надо его было сразу заблокировать. Бля, мне лень я к маму я такое не позволю. О! Нет у меня ничего, собака, кнут нету. Нету, последняя тебя дам. Пиздить твой нюх. Да, солнышко. Да, смотри, э, у меня вот тебе что э, сказать <laughs> имеется. Что на производство нам нужно завести весь шмот в течение... О, смотри, шок получилось. Смотрите, моя жена художница. <laughs> Вот, нам на производство шмот нужно завести в течение дня. А завтра с утра поедет Гоша. Да, он ну, пожалуйста, ну не делай так. Ну, я буду сомневаться в твоих умственных способностях, если ты сделаешь это еще раз. Окей. Я сказал окей. Все, вот, вот, темпа. Темпа, стоп, да. Отвратительно. Да как можно так вообще разговаривать? Это рэп врешь. он, Он ментор, это не просто, не просто какой-то престарелый пухленький Что пирог. Такое ментор? Он ментор? Ага. Да хуй знает. <laughs> Это как... А, нет, нет, нет, Вика, прости, пожалуйста, прости. Это Дима, все виноват Дима, нет. Самая главная работа. Нет, стой. <laughs> Стой. Стой. Стой. Стой. Нет, нет, нет, нет. Подожди, стой. У нас тут матриархат. Хорошо. А мне нравится эта девочка с волосами красивыми. Даша? Да я не знаю, как ее скажу тебе. Э, Дашуля, Сташуля. Интересно, это ее волос красивый? кого ты говоришь? Да. <laughs> Это тот чувак, которого мы в этом, в цветном встречали. Да, это тот пухленький хорек. Большой в очочках, который. Который мне все сказал, что хотел. <laughs> Блять, мне было бы так смешно, если бы было так грустно. Viva la Corona! Перестань, пожалуйста. Я не могу выносить так, такое дно. Гош, спасибо большое вот за помощь. Нет, мало! Знаешь, кто Нет, мало! Да. Нет, просто этот э, мой маленький псих, психопат вышел в прямой эфир и тем не отвечай с банки. Почему? Потому что стаканы все, а не стира, нет, все стаканы в машинке. Господи. Да, давай, я тебя сейчас. Давай, Дима, вот секунду дашь нам, подожди, обсудить, чтобы я не уходила из-за компьютера. Ничего важного не говори, потому что тут 339 ушей. Да, Учитывай. ушей, но я ничего такого не говорю. Так вот, нам <laughs> не нужны уши. Так вот, смотри. А, завтра Гоша поедет с утра, а, потому что вот Total Print сегодня закончили принтовать ткань а, вечером. А, вот, как раз в 7 часов до 7 они закончили. Поэтому завтра Гоша с самого утра поедет туда, потому что чем раньше мы привезем ткань по, по вот этому адресу, который, как напомню мне, а, который пока что у нас третий, а, там, где шьют сумки. Вот туда а, нужно привести как можно раньше завтра ткань, чтобы они как можно раньше начали все кроить. Вот. Да. Нет, нет, нет, нет. Да, прикольная, да. Угу. Да. Да. Оно вообще работает до четырех но мне хотелось бы, чтобы там около 10 туда попала ткань брендованная, 10-11. Если Не, Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой, стой, стой, стой. Про тебя вообще не... Что там? Мне предлагают за сотку говорить так, как этот пухлый хорек. За сотку чего? Не знаю, мне сказали, если Димон будет продолжать говорить, будет сказать еще расскажет, как пухлый орел, я бы За 100 миллиардов. Сотку на как... Да ладно, сотку, слушай, можно пацану, пацану. Типа. А, слушай, нет, ну, пожалуйста, ну, один раз можно еще сказать. Наоборот, блядь, ну хватит, ну дай поговорить, обсудить. Почему тебе сейчас именно приспичивает <laughs> тема? Ну, подожди, я жду, когда ты мне все пришлешь, чтобы я работал. А пока я не работаю, а не делаю. Не знаю, что это такое. Я еврей, откуда знаю, что работаю. Ты знаешь, что в еврейском словарном запасе нет, э, в словаре нет слова работа? Не все евреи такие, как ты. Конечно, нет, я вообще не еврей. Так, смотри, я вообще не предлагаю тебе ничего. Ага. Блин, можно я, пожалуйста, скажу, это рэп, это шок, это ну, как, как некий молом, пожалуйста. А завтра в 10 утра, да. О, Игорь прислал новый трек. Да, Игорь прислал новый трек. Okay. Не-не, прости, пожалуйста, я тут. И пока ты ищешь... Ага. Да. Привольно, Привет. Сейчас я посмотрю, подожди секунду. А можно пока тебя не... А ты не уходишь, я думаю, сходим. Ты хочешь, чтобы я ушла, Тим? Да не, я не хочу, чтобы ты ушла, брось ты. Это рэп! Это... На предельную. На предельную. Не на привольную, привольная это выше предельная. Да. вот как раз то, что я забыла, нет, нет, нет, то, что я забыла, он перед тем, как поехать на а, Прядильную, он должен заехать на Нижегородскую, чтобы забрать там этикетки. Лучше работать, типа у нас чувак будет весь альбом такой. Ну, наверное. Если ты не подкаблучник, значит у тебя не та жена. новостей куча. Мы вот последние дни новости готовим, мы вот сейчас новость готовим. Я сейчас хочу ее запустить, написать. А жена мешает. Что значит мешает? <laughs> Нет, мо! Жена мне не мешает. Я не могу вот раскрыться, когда вот <laughs> сижу. Да. <laughs> Дима, когда сидит и молчит, он похож на батю, который только что разобрал, как работает Инстаграм. Fuck you. Ага. Fuck you. Да, либо Юра туда поедет. Мы будем, да, <laughs> на Ямайке, <laughs> хотелось бы. но ну, либо Юра туда поедет. Ну, я не хочу, чтобы ты больная тоже ездила туда, поэтому... Я, короче, попробовал все вот эти улунги, кроме Дахумпао, а все остальные хуй там, Дома, конечно, дома. Дома, конечно, болеющий должны дома сидеть. Угу. Ну, Милая, ну давай посмотрим завтра по твоему состоянию. Я надеюсь, что ты будешь себя закрыть. думаю, это очень оптимистичный план, если честно. Я думаю,